الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى ثم أما بعد يا أهل الإيمان والحكمة إذا بقى المسؤولون عن رعايتنا وحفظ ديننا وكرامتنا وبلادنا على ما هم عليه الآن من اللامبالاة لما يحدث للمستضعفين المظلومين مثلي ومثلكم فلنسعى جميعنا لإنشاء حلف نصرة المظلوم عملا بالشرع وإبراء للذمة من استحقاقها للعنة الله بسبب عدم النهي عن منكرات الظالمين هؤلاء وظلمهم للمظلومين ما دمنا من غير حكومة تحمينا وتحمي الجماهير المسكينة من ظلم الظالمين هؤلاء ولنا أن نسأل أين الحكومة من هذه الممارسات التي يمارسها صالح الذيب ودفاع شبوة اثنين والمخالفة لقانون الدولة اليمنية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه ولا يخونه ولا يكذبه ولا يخذله كل المسلم على المسلم حرام عرضه وماله ودمه السلسلة الصحيحة للشيخ الألباني ولذلك قتل أي مسلم هؤلاء أو غيرهم يقتلون أي مسلم بغير وجه حق كأنه قتل للناس جميعا يا ناس افهموا قال الله جل في علاه من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا واعلموا جميعا يا أيها الناس أن إخفاء الناس قسرا أيضا كأنه قتل لهم يا أهل الإسلام والإيمان انقذوا انقذوا دمي وعرضي ومالي من تعدي الظالمين هؤلاء فإني مظلوم بتهجمهم علي وإرهابهم لي ولأهلي ولجيراني بكافة أنواع الأسلحة والآليات وبثمانين عسكري من الثماء من الثامنة صباحا حتى الثانية والنصف ظهرا وأنا رافض الاستسلام إلا للدولة عبر البحث أو النيابة بأمر قبض قهري حتى جاءني صالح الذيب وخدعني بأنه عقيد في البحث وأنه سيسلمني لإدارة البحث وأعطاني وجهه فصدقته وأعطاني وجهه فصدقته وتركت سلاحي وخرجت من بيتي وصافحني وأركبني في شاصه بجانبه وأخذني لمعسكر دفاع شبوة اثنين وأخفاني قسرا لسبعين يوما بغير حق شرعي أو قانوني فما هي الصفة القانونية أو الشرعية التي خولت صالح الذيب ودفاع شبوة اثنين لإخفاء قسرا لسبعين يوما ولماذا لم يتم تحويلي للنيابة والمحكمة إن كانت هذه قوات حكومية ونظامية تابعة لوزارة الداخلية وبأي وجه حق قانوني أو شرعي لا يزال صالح الذيب يمارس هذه ودفاع شبوة يمارسون هذه الأعمال ولا يزال هو محتجزا لهاتف الشخصي وبقية أغراض الأخرى منذ إخفاء قسرا بتاريخ 20 12 2023 حتى يومنا هذا وما الفرق بين أي جماعة إرهابية وبين صالح الديب ودفاع شبوة اثنين ما داموا يمارسون إرهاب الناس في بيوتهم وبين أولادهم وأمام جيرانهم بغير صفة قانونية أو شرعية وهل يا ترى سنظل نتفرج حتى تظهر لنا مجاميع أخرى تهين المساكين مثلي وتلغي وتلغي دور أجهزة الأمن الحكومية إن هذه دولتنا ونحن مواطنيها وحرية الرأي مكفولة شرعا وقانونا وتكميم أفواهنا ومنعنا من الكلام على التحالف وممارساته الخاطئة ظلم وإلزامي بتوقيع تعهد بعدم الكلام عليهم والتنازل عن كل أضرار النفسية والجسدية والمالية من جهة ليس لها أي صفة شرعية أو قانونية ظلم يا أهل شبوة وقبائلها ووافديها قوموا بحق الله في منع هذه الظواهر السلبية واستقواء الظالم بالسلاح والعساكر والسجون السرية لابتزاز المظلومين وفرض الباطل عليهم لصالح الأجنبي فانقذوا ديننا وأنفسكم من التطنيش واللامبالاة لما حدث لي أو لغيري فوالله إن الدور سيأتي عليكم جميعا إذا خذلتم إخوانكم المستضعفين المظلومين مثلي وسنستحق لعنة الله لعدم النهي عن هذا المنكر الواضح وسيعمنا الله بعذاب عام بسبب سكوتنا وتطنيشنا لمثل هذه المظالم قال تعالى واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب واعلموا جميعا يا أهل الإيمان والحكمة في شبوة وغيرها من بلادنا اليمنية أن دمي وعرضي ومالي وأهلي في ذمتكم جميعا إذا أصابني شيء بعد الآن من صالح الذيب ودفاع شبوة اثنين أو من غيرهم لأني مظلوم ولم, تمص ولم تنصروني لأنني مظلوم ولم تنصروني اللهم إني بلغت اللهم اشهد اللهم إني بلغت اللهم اشهد اللهم إني بلغت اللهم فاشهد يرجى النشر على أوسع نطاق وكتبه المواطن المظلوم محمد علي عثمان باشطح هاتف واتس سبعة سبعة أربعة واحد ثمانية صفر ستة خمسة أربعة عتق